कुड़ी අධියන්සය ලෙම දලා है है है विदेशिया का भाव है मास्टर कुड़ी पर पे छिड़ावे को लज्जा बताए क्या था तो डीएड कहीं कर ओ हाय हाय हाय हाय सीधा या पे उनका एक कुआ चल रुपे